කටකලක් නැහිමියනි. ආයිබන් සියලු දෙනාටම. ඉතින් අද ඉතාමත් මේ සුවිශේෂී කාරණාවක් ඔබත් එක්ක කතා කරන්නයි මම මේ එන්නේ. මොකද මේක ඉතාමත් විශේෂයි. මොකද හේතුව මේක මේ ලග්න වලට පමණක් නොව මේක මේ රට ලෝකෙ තුළ තද්ද බල පෙරලියක් ඇති කරන සිද්ධ වෙන ග්‍රහ මාරුවක් ගැන කතා කරන්න. මොකද ගිය අප්‍රියල් මාසේ 29 වෙනිදා මේ සෙනසුරු ග්‍රහය ශනි ග්‍රහය කුම්භ රාශිගත වුණා. හැබැයි ඒ ටික දවසක් ගත වෙද්දි මේ වක්‍ර ගමනක් ආරම්භ කරලා නැවත වතාවක් ශනි ග්‍රහය මේ වක්‍ර ගමනින් මකර රාශිගත වීම සිදු වෙනවා මේ ජූලි 12. ඒතර මේ ජූලි 12 ඉඳලා 2023 ජනවාරි 18 දක්වාම මකර රාශිය තුල තමයි ගත කරන්නේ මේ ශනි ග්‍රහය සෙනසුරු. කියන්නේ තමන්ගේම රාශිය කියන්නේ මකර රාශිය කියන සෙනසුරුටම අයිති රාශියක් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ලග්නාධිපති සඳු හේවත් චන්ද්‍රයා වූ කටක ලග්න හිමියන්ට මේ සෙනසුරුගේ මාරුව සෙනසුරු ග්‍රහයා මකර රාශිගත වීම කොහොම වෙයිද කියලා. ඇතශම මුලින්ම කියන්න කොහොම වෙයිදත් එක්කම කොහොම වුණත් සුබ වුණත් අසුභ වුණත් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ග්‍රහමාරුව ඔබගේ ජීවිතයට සුබ කරගන්න ඔබ ගොඩදාගන්න කොහොමද කියල ගොඩ යන්නේ කොහොමද කියලා මේ ග්‍රහමාරුව ඇත්ත වශයම පුළුවන් කරන්න වෙනසක් සුබ තිබත් අසුබ තිබත් එක සුබ කරගන්න පුළුවන් සුබ කොමත් සුබයි එනම් අපි අසුබ දේවල් දැනගන්න ඕනා සුබ දේවල් දැනගෙන හිටියා නොදැන හිටියා වෙනවනම් සුබයිනේ එහෙනම් අපි අසුබ දේවල් සුබ කරගන්න අසුබ මොනවාද කියලා දැනගන්න ඕන එහෙනම් අසුබ දේවල් මොනවාද කියලා කියද්දි කේන්ති ගන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒව හොඳට අහලා අපි ඒවා වෙනස් කරගන්න මේ වෙනස් කරන විදිහත් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි අසුබ දේවල් සුබ කරගන්නේ මේ වෙලාවේ කියන එක අපි කතා කරමු ඒකට පිළියම් තියෙනවා ඒ වගේම ඔබට උපක්‍රමශීලීව ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඒවට මුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන කතා කරමු. එහෙනම් බලමු මේ වැස්සේ වැස්සක් ළඟ එනවා කියලා දැනගත්තොත් කුඩයක් අරන් යන්න අපිට පුළුවන්. එහෙනම් එතකොට අපිට වැස්ස නොතෙමිය යන්න බලා. ඒ වගේ මේ ඉදිරියේ වෙන්න තියෙන සුබ දේවල් සුබ ලෙසත් අසුබ දේවලුත් දැනගෙන සුබ ලෙසත් කටකලක් මෙහිමිය කොහොමද කරගන්නේ? ගොඩ යන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔබගේ හත්වැන්නට තමයි මකර රාශිය කියන්නේ ඔබගේ හත්වැන්න. හත්වැන්නට තමයි නම් මේ ශනි ග්‍රහයාගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාව කටකලක් නිමෙන්ට මේ සසයෝගයත් උදා වෙනවා කියලා කියනවනේ. ඉතින් මේ සියලු කාරණා එක්ක බලද්දි කටකලග්න හිමියන්ට මේ తত্ত্বය ඔබගේ රැකියාව ඔබගේ ආදායම් මාර්ග ව්‍යාපාර සඳහා කුමක් වේද? ඒ කියන්නේ අංක 1. මේ කාලසීම තුළ කටකලග්න හිමියන්ට ඔබට නිහඬව ඔබගේ කටයුතු කරලා සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය කරන දේ ඔබට ලැබෙනවා. ඔබට සපයා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් ඔබට වියදමක් යනවා. ඔබට මාසයක් කියමුකෝ මාසෙට වියදමන සරිලන වැටුපක් ඔබට ලැබෙනවා. හැබැයි ඔතනදී මෙහෙම කාරණාවක් තියෙනවා. ඔබ කරන කියන දේවල් ඇගීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තුල ඔබ පොඩ්ඩක් හිතරිද්දෝ ගන්න බලනවා. මොකද මම මෙච්චර මැරිගෙන වැඩ කරලා වෙන අය ලකුණු දාගන්නවා. ඔන්න ඕක තමයි ඇත්ත తත්වේ. ඔබ මහන්සිලා කරන වැඩ කටයුතු වලින් ඔබට හැබැයි ඔබගේ පඩිය හෝ ඔබගේ ආදායම ලැබෙනවා. නමුත් නම යන්නේ වෙන අයගේ. ඒ තුළ ඔබට තියෙන අර රැකියාවෙන් ඉහළට යන්න තියෙන තැනට බාධකයක් යෙදෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද්ද මේකට කරන්න ඕනි පිළියම. ඔබ හැම වෙලේම ඔබ කරන කියන දේ ගැන ඔබගේ නම රැඳෙන විදිහට දෙයක් කරන්න ඕන. මේ කරන දේවල් ඔබ අර පාඩුවේ කරන්ලා කාටවත් ලකුණු දාගන්න දෙන්නේ නෙමෙයි මේක ඔබ කළා කියන දේ අනිත් අයට ඒත්තු ගැන විදිහට වැඩ කරන් යන්නකෝ. ඒ තුල ඔබගේ දක්ෂතාවය වට පෙන්න්න පුළුවන් වේ මේ මොනට වඩා එලෝ එලෝ මේක මයි කළේ මේක මයි කළේ එහෙම ලකුණු දාගැනීමන්නේ මම කියන්නේ නමුත් තරමක් හෝ හැංගිලාම ඉන්න උත්සාහ කරන්න එපා. තරමක් හෝ ඔබ පෙන්වන්න මේ ඔබේ වැඩ කියලා. මොකද ඔබගේ වැඩනේ ඇත්තටම මේ බොරුවක් හොරයක් නෙමෙයි ඔබ කරන්නේ. එහෙනම් ඔබ කළ යුත්තේ ඔබගේ වැඩ පෙන්න්න ඔබ නිහට භාවය පොඩ්ඩක් අඩු කරන ඔබ මේ මුළු ගැනිලා ඉන්න බලන කාලයන මේ ලගම කටක ලක්නීමිය මුළු ගැන්වීම සහ මෙහෙමයි. පිරිස එක්ක වැඩ කටයුතු කරන පිරිසත් එක්ක අනවශ්‍ය විදිහට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න යන එක ඒගොල්ලොත් එක්ක අනවශ්‍ය විදිහට ගැවසීම කියන කාරණාවෙන් ඉවත් වෙන එක වඩා හොඳයි මේ කාලේ. මේ කාලේ මේ කෝකටත් හොඳ නැගට ගුණයිනේ. නමුත් එහෙම කියලා අර ඔබගේ දේවල් වල වෙනාට ලකුණු දාගෙන දෙන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්න එපා. කායකව රණ්ඩු කරන්න කියන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඔබයි මේ වැඩේ කළේ කියලා පිරිසකට හේතු ගැන නේද ඔබ කටයුතු කරන් යන්න. ඔබ බය නැතුව ඔබ ඉදිරියට එන්න. ඔබ වැඩක් කරා නම් මේ කවුද කළේ? ඔබ ඉදිරිටයිල්ල මේ මමයි කළේ මට මේ කරන්න පුළුව අන්න තවදයක් ඊලං කාරණ අභියෝග බාරගන්න කිසි සේත්ම බයවෙන්න එපා මෙන්න මෙහම දෙයක් තියෙන මේ වැඩස වැඩේ කාඩද කරන්න පුළුවන් කිව්වාම බය නැතුව ඉදිරිපත්වෙන්න නැත්ත ඔබට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද බැහැ කියන්න එපා ඔබ නොදන්න දෙයක් වුණත් ඔබට පුළුවන් ඒ දේ ගැන හොයලා බලලා කරන්න නොදන්නා දේවල් කරන්න කියන එක නෙමෙයි ඒ දේ ගැනත් ඔබ ඉගෙන ගන්න ඒක රස කරන්න අභියෝග බාර ගැනීම තුල ඔබට පුළුවන් ඔබගේ මේ තියෙන తත්වය ඔබට ලැබීම් ඔබගේ ධනය ලැබීම් ඒ වගේම ඔබට අර කියන්නේ නිලතර ලැබීම් ඒ සියල්ල අත්පත් කරගන්න. ඒකෙන් තව ඉහළ නන්වා ගන්න පුළුවන්. අනේ නිසා බය නැතුව අභියෝග වල මොකද මොකද මේලා ඔබට අභියෝග ජය ගැනීමෙත් අමුතු හැකියාවක් තියෙනවමයි. ඒත් එක්කම ප්‍රසිද්ධ වෙන්න සමාජගත වෙන්න ඉන්නවනම් මුළු ගැන්වීම නවත්තන්න. අන්න ඒ දේ නැතුව ඔබ ඉදිරියට එන්න ඔබගේ වැඩ පෙන්වන්න මේ වෙලාවේ. හැකියාව තියෙන ඔබට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ජනප්‍රිය වෙන්න සමාජගත වෙන්න මේ වෙලාවේ. එහෙනම් ඔබයි ඒ හැකියාව හංගන් ඉන්නේ. එහෙනම් එළියට දාන්න දැන්. බය නැතුව එළියට දාන්න. ඒත් එකම ඔබට මේ වෙලාවේ හොඳ ඉහළ තනතුරු ලබන්න ඉහළ තැන්වලට යන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඒටත් ඔබ ඉදිරිපත් වෙන්න. මේ වෙලාවේ ඔන්න උසස් වීමක් ඔබ බලාපොරොත්තු හිටියන ඔබ උසස් වීම සුදුසුකම් සපුරලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ නෑ. දෙනකම් බලන් ඉන්න එපා. ගිහින් ඉල්ලුම් කරන්න ඒ රැකියාව. මම ඒකට අවශ්‍ය කරන තව තියෙනනේ උසස් සිමුර අවශ්‍ය කරන දේවල් සකසා ගන්න ඔබ අධ්‍යාපන සුසුකම් හෝ වේවා යම් කිසි මොකක් හරි දෙයක් දැනුම ඒවා ඒවත් ඔබ එක්රස් කරගන්න. එතකොට බය නැතුව ආයුධ සන්නද්ධව ගිහිල්ලා කියන්න. ආයුධ සන්නද්ධ ගැන මේ තුවක් කොප්පිය කරන් ගිහිල්ලා මට උසස් සීමක් දියන් කියන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. මට දැන් මේ සුසුකම තියෙනවා. මම මේ පැත්තෙන් මේ දේ තියෙනවා. මම මේ පැත්තෙන් මේ දැනුම තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙතන සුදුසුයි මට මේ විදිහට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා පළපුරුද්ද තියෙනවා එහෙනම් මම මේ දෙයට සුදුසුයි අන්න බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් තැනට ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලම. ගිහිල්ලා කතා කරන්න බය නැව මේ මා සහාය ඔබ ඔය මුළුණු ගැනීම නැතුව ගියොත් ඒක මේ පුල්ල පුලා කියන්නේ ඒකයි. ඔබ මේ හැංගෙන්න උත්සාහ නොකළොත් ඔබ ඉස්සරහට આવොත් ඔබ ඉස්සරහටනේ කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ලැජ්ජාව එපා. අනේ මට මේක කරගන්න බැරිද මං ගිහිල්ලා පඬිතුකමට බාරගත්ත. එහෙම හිතන්න බෑ. තමන් ගැන ආත්ම විශ්වාසයක ආත්ම විශ්වාස නැති මිනිස්සු තමයි හැංගෙන්නේ. ආත්ම විශ්වාසය නැති මිනිහෙක් කවදාකවත් ඉහළට ගිහිල්ලා නැහැ. මොන ඇතත් ආත්ම විශ්වාසයෙන් ය තුළ ඔබට ගොඩ යන්න පුළුවන් ඒක ඇති කරගන්න ශක්තිමත් කරගන්න හිත තමන් ගැන තමන් විශ්වාස කරන්න ඔක්කෝටම කලින් අනුම්මත තමන්ගේ විශ්වාස අනේ අරයා මේ වැඩේ කරයි මෙම කරලද නෑ මට කරන්න පුළුවන් මේක අන්නේ විශ්වාසයෙන් වැඩ කරන්න කටකලක් නිමියන්ට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මේ කාලය ඉතාමත් සුවිශේෂී මේ සෙනසුරු වක්‍රයත් එක්ක යන මාකර රාශිගතවීම තාය නිවෘත්ත ගමනේ නැවතාය කුම්භ රාශිය යනකම් මේ තියෙන මාස 6යි දින කීපය ඔබට අතිශයම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කටකලක් හිමියනි ඔබ ක්‍රියාත්මක වුණොත් හරි ඒත් එක්කම මේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න ඉන්නවා කටකලක් හිමියෝ මේ කාලසම පහුගිය කාලෙදම ප්ලෑන් කර කර සැලසුම් හදාද මම මෙහි ආවල් ව්‍යාපාර කරනවා නෑ නෑ මම මේක කරනවා එකක් තෝරගන්න බැරුව ඔබ හිටියා මේ වෙද්දී ඔබගේ ව්‍යාපාර පොඩ්ඩක් විතර මේ පහුගිය කාල සීමාව තුළ බාධා ඇති වුණා. ඔන්න මේ කාලය එන් එනවා. දැන් ආය අලුගසා ගන්නකට ඉන්න උත්සාහය විතරයි අවශ්‍ය. උත්සාහය සහ හිතේ හයිය විතරයි අවශ්‍ය. ඔබට පුළුවන් නැගිටින්න. මෙච්චර දසක් ඔය ඔබ කඩාවට මානසික කඩාවැටිච්ච තත්ත්වය සම්පූර්ණ නැති කරගන්න. ඔබට පුළුවන් නැගී හිටින්න. ජයග්‍රහණය නියත වශයෙන්ම ඔබට හිමි වෙනවා. ඒක නිසා බය නැතුව විශේෂයෙන් මේ ආපනශාලා ආහාර සම්බන්ධ දේවල්. එහෙමත් නැත්නම් ගොවි පොළවල්. එහෙමත් නැත්නම් රූපලාවන්‍ය පැත්තෙන් ඔය ඔය තිබ්බ ඔබගේ ව්‍යාපාර තිබ්බන ඔන්න ආය නැවත ආරම්භ කරන කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. මේ මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අර රටේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක මම මේවා පටන් ගන්න කොහොමද කරන්න කියලා හිතයි. නෑ මේ වෙලාව තමයි සාර්ථක සහ දක්ෂයකුට නැගිහිට තියෙන හොඳම වෙලා. මේලා කඩා වැටෙන්නේ අර ලක් එක මත වාසනාව මත ව්‍යාපාර කරන්න ආපු අය සහ අදිෂ්ඨාය කියන්නේ තමන් ගැන ආත්ම විශ්වාසය නැති අය. සහ මේ ව්‍යාපාර ගැන හරියට හඳුනාගත්ත නැති අය. දක්ෂයින්ට මෙන්න කාලේ. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ තලාපෙල්ලා මිනිසුන්ගෙන් කඩා වඩා ගන්න මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා නෙමෙයි නෑ. සාධාරණව තමන් දක්ෂ නම් මේ වෙලාව තමයි ව්‍යවසායකයෙකුට නැගී හිටින හොඳම වෙලාව. බය වෙන්න එපා මේ මාස 6 මේ මේ මාස 6 ගෙවෙද්දී මේ සියල් හරි ගැස්සෙනවා. ආනං එහෙමනම් ඔබ ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න ඕන. මොකද දැන් ඔබ රාෂ්ට්‍ර මේ රාෂ්ට්‍රකයක් තියෙනවා කියනවා මේ ජනවාරි මාසේ පස්සේ ඒක නැවත ආය ආරම්භ වෙනවා කියනවා. ඉතින් අෂ්ටම ඒ රාෂ්ට්‍රක ඒ රාෂ්ට්‍රක කියන දේ තියෙනවා. භයානක පැතිකඩවල් තියෙනවා. නමුත් ඒකට බිය යුතු නෑ අපි ගැන දැනගත්තොත් කොහෙට ඒ රාෂ්ට්‍රය බලපාන මේ රස්ය කිව්වාම ඒ රාෂ්ට්‍ර කාපු ගාම හැම දෙයකම බලපාන්න එක්කෝ රැකියාවට එක්කෝ ජීවිතේට නැත්තම් ඒ කොහෙටද කියන බලපාන කියන දැනගන්න ඒක ඔබ පුද්ගලිකව හොඳ දක්ෂ දෛවඥයන් ලවා කේන්ද්‍ර පරීක්ෂා කරන එක දැනගන්න ඊට පස්සේ අන්න ඒකට අපි කල්පනාවෙන් පිළියම් යොදමින් අපේ ඉතුරු වැඩ කරන ඒ රාෂ්ට්‍රයේ තියෙන වටිනා පැත්ත බලන්න රටේ පාලකයෝ රජ වෙන්නේ ඒ රාෂ්ට්‍ර කාලවල වලට එහෙමනම් ඔබට මේ ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රය ඉහළට යන්න පුළුවන් හොඳම කාලයක්. ඔබ නැත්තම් ඔබ මේ කලා කටයුතු කරන නම් ඔබ මොකක් හරි අර මිනිස්සු අතර ගැවසන දෙයක් කරනවා නම් ඒ තුළ ඔබට ප්‍රසිද්ධිය ඔබට ඉහළත්ව ලැබෙන කාලයක් මේ රාෂ්ට්‍රකය කියන්නේ. අන්න ඒ රාෂ්ට්‍රකේ නරක පැතිකඩවලට හොඳින් හඳුනාගෙන ඒර පිළියම් යොදමින් හොඳ පැතිකඩ ඔබගේ ජීවිත සම්පූර්ණයෙන් ලබා ගන්න. ඕක තමයි සාර්ථකත්වය කියන්නේ. ඇත්ත කතාවක මේ සෙනසුරු රශ්ට බයන්න එපා ධර්මික කෙනෙක් නම් යහපත් කරන සාධාරණ කරන කවදක්කත් ඒ රාෂ්ට කලින් ඔබට කවදාකත් හානියක් වෙන්න ඔබ යහපත් කෙනෙක්න එන ඔබ පුළුවන් තරම් ධර්මයට අනුව ගලක් කටයුතු කරන්න ධර්මයට කටයුතු කරන ගැන මේ ලෝකෙට පේන්න පන්සල් පල්ලි යන එක නෙමෙයි හිත තුළ ඔබගේ අර දේවස්ථානය පන්සල පූජාසනය හදාගන්නේ අය තුළ ඔබට පුළුවන් ජයග්‍රහණ කරයන්න බය නැතුව යන්න දැම් මේ වෙලා අභියෝගලට බයවෙන්න එපා පස්සට ගන්නනම් එපා අඩියක් යන්න ඉස්සරහට මේ තමා කටකලක් නෙමෙන්ට හොඳම කාලය ජයග්‍රහණය ළඟා කරගන්න අඩිතාලම මූලික අඩිතාලම අත්තිවාරම දාන්න ෆවුන්ඩේෂන් එක දාන්න හොඳම අවස්ථාව මේ අත්තෑර ගන්න එපා මේ කාලේ කට්ට කන්නනක් වෙනවා ඒගෙන කතා දෙකන්නේ කට්ට කාලා තමයි යන්න වෙන්නේ ඔබට ඉදිරි වසර තුනම කට්ට කාගෙන ගිහිල්ලා හැබැයි ඔය කනකට්ට ඔබගේ ජීවිතයටම පෙරලියක් කරන ඔබ ජීවිතය ඔබගේ ජීවිතය ඉහළම තැනට ගිහින්දාන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා වෙනවා වෙනවාම එහෙනම් මේ අවුරුත්තුන සැලසුමක් ඇතිව හොඳ යහපත් සිතුවිල්ලකින් යහපත් ලෙස ඔබ කැමති ව්‍යාපාරයක් ඔබ කැමති රස්සාවක් හොඳ දැනුමකින් කරන්න මෙන්න කටකලක් නහිමියන්ගේ කාලය කාලය ආරම්භ වෙනවා දැන් ගොඩ දෙනෙක් කියලා ඇති කටක ලක්නමෙන්ට අසුබයි කියලා ඒ අසුබ කියන්න අරාරමන් කියපු තත්වන ඒ පොඩි අසුබේ ගැන නෙම හිතන්නන ඒ පැත්තෙන් අපට ගණඩ පුලන් පන්නරය මේ වෙලා ජීවිතයට පාඩම් කියලා දෙන කාලේ ඉතින් ජීවිතයට පාඩම් කියලා දෙද්දී වැරදි කරොත් වැරදි වල පාඩම් ඉගෙන ගන්න නෑ ඒක තමයි තියෙන එකේ වැරදි පැත්ත. නමුත් අපි හරි දේ කරොත් ජීවිතේ ඔන්න ඒ හරි පැත්තට පෙරලෙන පාඩම හැම ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබේ ජීවිතේට පන්නරයක් ගන්න පුළුවන්. බය නැතුව මුණ දෙන්න. ඒත් එක්කම කතා කරොත් මේ පෞල් ජීවිතය විවාහ ජීවිතය ඇතුළේ ඔබේ පවුල ඇතුළේ කුටුම්බය ඇතුළේ මොකක් වෙයිද මේ මාස 6 අතිශයම මෙහෙමයි කල්පනාකාරී වෙන්න ඔබගේ මුවින් පිටන වචන ගැන ඔබ ඔබ මේ හිතන පතන විදිහේ පොඩි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා කටකලක් නෙමෙයිනේ ඒක හොඳට හිතර ගන්න මොකද මේ ලාවේ ඔබ හිතන්නේ හැම අතින්ම ඔබ නිවැරදි කියලා ඔබ හිතන පතන ඔබ තේරුම් ගන්න දේ නිවැරදි කියලා නමුත් ඔබ දකින දේ නෙමෙයි වෙලා තියෙන්නේ ඇතුලේ. ඔබ තේරුම් ගන්න දේ නෙමෙයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ කලබල වෙනවා. ඔබ හරි ක්ෂණයෙන් කේන්ති ගන්නවා. ඔබ ඔන්න රණ්ඩු වෙනවා ගෙදර අයත් එක්ක. මාව කවුරුත් ගණන් ගන්න යන ඔය වගේ ඔය වගේ මානසික මට්ටමක් ඔබට වෙනවා. හැම වෙලේම තමන් හරි තමන් කියන දේ හරි අනිත් අය ඔක්කොම වැරදි. හැබැයි ඇත්තම බලද්දී ඔබයි වැරදි. ඔය වගේ තත්ත්වයක් මේ කාලේ උදා වෙන්නේ. ඒක නිසා අතිශයෙන් ප්‍රවේශම් වෙන මේ වචන කියද්දී වචන සහ මේ කිසිම දෙකට එකපාර කලබල වෙන්න යන්න එපා. ඔබ ඒ ගැන ටික හොඳට හොයලා බලන්න. ඔබට අද ඔබ රණ්ඩු කරලා හෙට තේරෙයි. ඔබ මේ වැරද්දක් තමයි කළේ. හැබැයි කවදාකවත් ඔබ වැරද්ද පිළිගන්නේ මේ වෙලාවේ. වැරද්ද තමයි කියලා දන්නවා. නමුත් පිළිගන්නේ ඔන්න ඔය දේ නම් අඩු කරගන්න. හැමොත් එකම කතා කරන්න කියන්න මට මේලා කේන් තියනවා ටිකක්. මගේ අතින් වැරදි වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවට ඔබ පොඩ්ඩක් මට උදව් කරන්න නිහඬව ඉඳලා පස්සේ මට තේරුම් කරලා දෙන්න කියලා. ඔබත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. බෑ කොච්චර තේරුම් ගත්තා නෑ නෑ මම ඒක පිළිගන්නේ නෑ මම මෙහෙම කරේ නෑ. හීත් හිත දන්නවා කළා කියලා. hina වෙන්න එපා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඔන්න ඔය ඔය තත්ත්වයන් වලින් මිදෙන්න උත්සාහ කරන්න කටකලක් මෙහිම විශේෂයෙන්ම එතකොට නැත්නම් ඔබේ පෞල් ජීවිතය තුළ පුංචි පුංචි ආරවුල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඔබගේ හිතවත්තුන් ඔබෙන් ටිකක් ඈත් වෙන්න බලව. ඔබගේ ඈත් වෙලා යන්න බලව. ඔබ තනි වේවි. ඔබට අන්නේ ඒ අඩුපාඩු සිද්ධ වෙමින් ඔබගේ හැසිරීම ඔබ හරි ගසගත්තේ නැත්නම් ඒක පුළුවන් තරම් නිහඬව හැමදේටම මුහුණ දෙන්න මේ වෙලාවේ. මොකද හේතුව ජයග්‍රහණයක් ආසන්නයේ තියෙනවා. එහෙනම් එතෙක් ඉවසීම තියාගන්න. මේ ඉවසීම ඔබගේ ජීවිතයම ඔසවා තබාවේ. ඒත් එක්කම සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් කටක ලග්න හිමියන්ට මේ කාල සීමාව තුල ඔබට මේ කාල සීමාව තුල මේ හිස ආශ්‍රිතව ස්නායුගත ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මොළය සම්බන්ධ පුංචි පුංචි රෝගී තත්ත්වයන් නිතර මේ හිස රිදීම් හිසේ රුදාව දැනෙන තත්ත්වයක් ඇති වේවි. ඒත් එක්කම ඔබගේ තුල ඔබගේ තුල තියෙන මේ අර මේ නිදන්ගත රෝග ඒවට කියන්නේ ඔය දිය වැඩියා තත්ත්වයන් කොලෙස්ටරෝල් තත්ත්වයන් පොඩ්ඩක් ඉහළ යන්න බලාවේ. ඒවට නිසි පිළියම් යොදන්න බෙහෙත්ම බොන්න පුරුදු වෙන්න එපා. ඒවට තියෙනවානේ කරන්න දේවල්. අන්න ඒ ලෙඩක් හැදෙන්න කලින් හැදෙන්න කලින් අර අවදානමට පෙර සූදානම කියන්නේ අන්න ඒ දේවල් ලෑස්ති වෙන්න. පුංචි හෝ ඉඳලා හිටලා මේ මාස 3-4 සැරයක් ඔය සීනි තියනවාද, කොලෙස්ටරෝල් තියනවාද, සීනි කඩේ තියෙන සීනි නෙමෙයිනේ. තියනවාද හරි ගණන් මේ කාලේ. එහෙම හිතන්නේ නැතෝ පොඩ්ඩක් ඔය ඕන්නම් රුපියල් 2000ක් 3000ක් වියදම් වෙයි. මාස 3-4 සැරයක් කරලා බලන්න. මොකද ඔබගේ ඔබට මේ ලොකු අසනීප තත්ත්වයක් හැදෙන්න කලින් ඔබ ඒක ගැන දැනගත්තොත් ඔබට ඒක ඔය පොඩි වියදමෙන් ඒක නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ සෞඛ්‍යන විශේෂයෙන් මේ සැලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන් මාස 3-4 වතාවක් ඔය පරීක්ෂණ ටික කරලා ලෙඩක් නැතත් බලන්න සමහර දේවල් ඇඟ ඇතුලේ නිර්මාණය වෙන්නේ දැනෙන්නේ නෙමෙයි අන්තිම මොහොතේ ඒවා ඉදිරි එළියට එන්නේ අනේ ඒ නිසා ඒක දැනගන්න ඔය ESR report එකක් ඔය වගේ දෙයක් ගන්න. එතකොට ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් ඒ ඔබ පුංචි පුංචි දේවල් තියෙනවා. නැත්තම් නැති වුණොත් මානසික වුණත් ඔබට හොඳයි. ඒ නිසා ඔය දේවල් පෙළඹෙන්න කට කළක් නෙහිමියෝ අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරොත් කතක ලග්න හිමියන්ට අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරලා ප්‍රේමයාලයට යා මේ අධ්‍යාපන ගැන කතා කළොත් ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම හොඳ ජයග්‍රහණ අත්කර ගන්න පුළුවන් කාලයක්. සම්මුඛ පරීක්ෂණලින් විභාග වලින් අතිශයම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. එහෙමනම් ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔබ තුල තියෙන සිතුවිලි වෙන වෙන තැන් වලට යන්න එපා. මේ අධ්‍යාපනය නම් ඔබ මේ වෙලාවේ අධ්‍යාපනයට ඉඩ දෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේ දරු දැරියෝ කල්පනා කරන මේ රටේ ලෝකේ මේ තියෙන මෙච්චර ප්‍රශ්න මැද්දේ ජීවන වියදම තදට ඉහළ ගිහිලා තියෙදි ඔබට නොදැනෙන්න ඔබගේ දෙමාපියෝ ඔබ වෙනුවෙන් කරන දේ ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔබ කරන්න ඕනේ මොකද්ද අධ්‍යාපනයට හරිත් තැන දෙන එක මේ අධ්‍යාපන කටයුතු මේ ටිකේ පුංචි පුංචි බාධා වුණත් ඔන්ලයින් හරහරි ගොනහම දෙයක් වෙනවානේ එනම් මේ කටකලක් නැහිමි දරුවෝ විශේෂෙන් සැලකෙන් මත් වෙන්න මේ ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඔබගේ දෙමව්පියෝ වෙනුවෙන්වත් ඒක කවදාද ඔබටයි ලැබෙන්නේ. නමුත් ඔබට ඒක දැන් එතන වටිනාකම දැනෙන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් එදා දැනට තුරුවත් ඔබගේ දෙමවපිය වෙනුවෙන් ඔබ දෙයක් කරන්න මේ වෙලා මේ රටේ ප්‍රශ්න ලෝක ප්‍රශ්න තියාගෙන ඔබව තාම ඔස්වාගෙන යනවු අන්න ඒකට ගරු කරන්න එතන ඒ මුසස් අධ්‍යාපනය වෘත්ති අධ්‍යාපනය තුන අයටත් මේ කාලසිමා තුළ ඔන්න ඔබගේ අධ්‍යාපන කටුතු තුළින් ඔබ අධ්‍යාපන කටුතු කරන ගමන් නැත්තම් කරලා ඉවරලා ඉන්න නම් මේ වෙලාවේ හොඳ රැකියාවකට හොඳ හුසස් රැකියාව ඔබ බලාපොරොත්තුනටත් වඩා තාත්තේ හුසස් රැකියාවකට නැත්තම් විදේශගත වෙන්න බලන්න ඔන්න ඒ දෙයට යන්න පුළුවන් කාලයක් කටක ලග්න හිමියන්ට මේ කාලේ හොඳ රැකිය අවස්ථා ලැබේ මේ වෙලාවෙ නම් ඇකිලිලා ඉන්න එපා ආයුධුම් කරන්ඩ මේ කාලේ හොඳම කාලයක් ඔබට බය නැතුව කටක ලග්න හිමිය මූණ දෙන්න මේකට ඒකෙන්ද ඔය හැමදේම සුබයි ඒ වගේ විදේශගතලා ඉන්න කටක ලග්න හිමිය මේ කාල සීමාව තුළ ඔන්න මුදලක් අතර ඉතුරු කරගන්න ඕන ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ වෙලාවේ ඔබට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී කරගන්න මොකද මේ හැබැයි මෙහෙමයි ඒකත් සැලසුමක් තියෙන්න ඕනමයි අතර එන මුදල තේරුමක් නැතුව වියදම් කරා කියලා බෑ ඔබ හැමදාම අර හැම මාසෙම මාස බලාපොරොත්තු කියන ඔබ මේ සියලු මාස වියදම් ටික ප්ලෑන් කරන්න සැලසුම් කරන්න කියලා. අන්න එහෙම කරන්න. ඔබට පුළුවන් මේ දේ හදාගන්න. මේ දේ වෙනස් කරගන්න. ඔබට මේ හොඳ දෙයක් ඉතුරු කරගන්න මේ මේ මාස 6 තුළ ඔබ සෑහෙන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කාලයක් එන්නේ. ඒක නිසා අතිශයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙලා මේ දේ සාර්ථක කරගන්න. ඔබට පුළුවන්. මේ දේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනටත් මේ කාල රැකියාවකට අධ්‍යාපනයට හොඳම කාලයක් නිසා අයදුම් කරන්න ඔබට ඒ අවස්ථාව උදා වේවි. ප්‍රේමය සහ ආලය කියන තැනදී කටක ලග්න හිමියන්ට චොට්ටක් ඔබගේ ආවේග ශීලීත්වයත් එක්ක ඔන්න හිත්‍රිදී මනිකාගේ ඔබගේ සහකාරයා සහකාරය පෙම්බතා පෙම්බතියගේ සිත්‍රිදීම් නම් ටිකක් බහුල වෙන කාලසීමාවක් ඔවුන්ට ඔබ පොඩ්ඩක් එපා වෙන්න බලන කාලසීම හේතුව ඔබ පොඩ්ඩක් ආවේගශීලී පොඩ්ඩක් නෙමෙයි සැහැණ ආවේගශීලී සහ ඔබ පොඩ්ඩක් අර මේ බුද්ධියෙන් තොර ලෙස මේ බැඳීම් වල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔබට ඒත් එකම අර හිත රිදීම් ආදරය සම්බන්ධය ඇති වෙනවා. නමුත් ඔබ පොඩි දේවල් සැහැණ ලොකු කරගෙන දාගෙන ගලනවා. අන්න ඒ තුල ඔබට ආවාසදායක තත්ත්වයන් පෙන්වගෙන ඒක නිසා ඉවසීම කියන දේ අතිශයම වැදගත් මේ වෙලාවේ කටක ලග්න හිමියන්ට මේ වෙලාවේ ඔබ වැත්‍රම මේ විවාහයකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ වෙලාවේ අපි චුට්ටක් ඉවසමු තව. ඊවසර ඔක්තෝබර් 23 සිට ලබනවස ජනවාරි දහට දක්වා ඔබට හොඳ විවාහයෝග උදා වෙන කාලයක් ඔන්න විවාහයට හොඳ කාලයක් ඒ කාලසීමාව තුළ විවාහ කරගෙන වෙනවා නම් අතිශයම සාර්ථක කාලසීමාවකින් ඒ ටිකක් චුට්ටක් ඉවසුමේ දක්වා. හැබැයි මේ කාලසීමාව තුළ ඔබට යහපත් විදිහේ සම්බන්ධකම් ඇසුරුකම් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒක පවත්වා ගැනීම තියෙන ඔබේ අතේ. යහපත් බැඳීම් ඇති වෙනවා ඒක පවත්වා ගැනීම ඉදිරියට යෑම එය විවාහයෙන් කෙලවර කරගන්නවද කියන එක තියෙන්නේ ඔබගේ අතේ. ඔබගේ හැසිරීම, ඔබගේ ඉවසීම. ඔබගේ වචනය මත තියෙන්නේ නේද? අතිශයින්ම සැලකිලිමත් වෙන්න කට කලක් හිමියෝ හොඳ කාලයක් එනවා ඉස්සරහට. මේ ඒ මූලික අවුරුදු තුන පටන් ගත්තා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ කටයුතු ටික කරා යන්න හොඳයි. ඉතින් අපි මේකට පිළියම් වශයෙන් කිව්වොත් මේ විෂ්ණු දෙවියන්ට ඔබට පුළුවන් සෙනසුරාදා රාත්‍රී 12:05ට එළඟ තෙල් පහනක් පත්තු කරලා නිල් මල් ටිකක් පූජා කරලා මේ සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ 12යි 5 කෙනෙක් පටල ගන්න එපා සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ 12යි 5 කියන්නේ ඉරිදා අලුයම 12යි 5ට මේ ජෝතිෂ්‍යය තුළ මේ සිංහල ක්‍රමය තුළ අපි දවසක් කියලා ගන්න අද දින හිරුද්දාව ඉඳලා පසු දින හිරුද්දාව දක්වානේ. එතකොට සෙනසුරාදාට තමයි ඊටද අලුයම 12 පා අයිති වෙන්නේ නම් ඒ වෙලේ දුෂ්ණු දෙවියන්ට ඔන්න පහන් පත් කළ කණු ලව් කරලා ඔබට අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔබ ගැන අවශ්‍ය යහපත් දේවල් ටික ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන ඒත් එක්කම ඒක ආත්මార్థකාමී නොවි මේ රටේ ලෝකයේ වෙනුනුත් යම්කිසි ප්‍රාර්ථනා කරන මිනිස්සු ගොඩාක් දුක් විඳින වෙලාවක ඒ ඒ ප්‍රශ්න විසඳෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඔබට මේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. මේ එළඟි තෙල් පහන් දැල්ලාද ඔය කඩේ තියෙන එළඟි තෙල් පහන් ගන්න එපා. එළඟි තෙල් නෙමෙයි ඔය ඉටි ප්ලාස්ටර් පැරිස් දාලා ගන්න ඔය ව්‍යාපාරිකයෝ කරන කැත වැඩ ඒවා. ඔබ එළඟි තෙල් ටිකක් පිරිසුදු එළඟි තෙල් ටිකක් අරගෙන පුළුවන් නම් 108 වතාවක් අවම වශයෙන් නැත්නම් 1080 තනම් වඩා හොඳයි. මේ දසදසා පිරිතෙන් පතර ගන්න පුළුවන් නම්. ඒක කරන්න ඔබටම පුළුවන් කරන්න. මොකද ඔක සාච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ වෙල සාමාන්‍ය හොන් රාහු කාලය අතරලා වෙලාවක බුදු පහන දල්ලලා බුදුන් වැඳලා දෙවියන්න පින් දීලා ඊට පස්සේ ඔබ එළඟ තෙල් බෝතලය අරගෙන දිග නූලක් අරගෙන එළඟ තෙල් බෝතලය ඇතුළු එළඟ තෙල් වදින නූල දාලා ඒ බෝතලේ කට වටේට සහ බෝතලයට යොතලා ඔබගේ අතේ තියාගෙන ඒ නූල ඉතිරි කොටස ඔබ ඔන්න දසසා පිරිත 108 වතාවක් සජ්ජායනය කරන්න හැකින එක්දස සුවතක් වඩා හොඳයි කරන්න ඒත් එකම ඔබට එහෙමත් හැකියා වඩු නම් අඩුමතර මේ දේ කල්ලයි නූල මේ ඔබගේ ස්පීකරේට හරි අමුල්ලා පුළුවන්නම් මේ ඔය තියෙන ්‍රේඩියෝෙන් හරි මොක්හරි ගැසට්ටයෙන් හරි ඔය පිරිත එකසි අටවතාවක් හෝ ප්‍රචාරය කරන්න එතකට ඒ තුළ ඔබට පුළුවන ඒත් එකම සජ්ජානය කරන්න එහෙම මේ සරල ප්‍රමවේද මහලුක හිතන් දෙයන්නම කරලා ඒ තෙල්ලින් පහන පත්තු කරන්න සෙන්ස්්‍රධ රාත්‍රය දුල් හයි පාටත් හැකිනම් දිනපතා උදෑසන හතරත් හතත් අතර දල්ලන්න. අතිශයම සාර්ථක වෙනවාමයි මේ ඉතාමත්ම බලවත් දෙයක් අත්දැකීමෙන් කියන දෙයක්. ඒත්තකම අර මං හැමදාම කිය දෙනම් මගේ අරගන්න එපා. සූර්ය පිරිත, චන්ද පිරිත, මෝර පිරිත, කන්ද පිරිත හැමදාම උදෑසන අවදි වෙච්ච ගාම රාත්‍රී ඉන්ද්‍රිය ප්‍රශ්‍රවණය කරන සජ්ජායන ගාමි. උපරිම විනාඩි 30ක් යයි. 30ක් යන්නේත් නැහැ. YouTube එකේ හැරි තියේ නැත්නම් රේඩියෝ එකේ හැරි කොහේ හරි රෙකෝඩින් එකක් හරි එක්ක අහන ගමන් ඔබ ශ්‍රවණය කරන සජ්ජායන කරන ඔබටම තේරෙයි ඔබගේ ජීවිතයේ අනතුරුෙන් ඔබ ගැලවෙන හැටි. මේ පරාජය පිනිපිනි ඔබ ජයග්‍රහණය කරන හැටි. මේ සාර්ථක සහ අත්දැකීමෙන් කියන කාරණාව. අනිත් කාරණාව තමයි දස දිසා පිටතත් නිතර ශ්‍රවණය කරන සජ්ජායන කරන පුරුද්දක් වශයෙන් ඒත් එකම මේ සත්බුදු පිරිත නැත්නම් සත්බුදු වන්දනාව කියන දෙයට යන්න. මොකද හේතුව මේ මේ කාලය තුළ මිනිසුන්ගේ මනසින් ගොඩක් පීඩා විදින කාලෙ මේ මනස එක්තැනක නෑ ගොඩක් වෙන. එහෙනම් මනස එක්ලස් කරගෙන ඔබට හැම යමක් කරලා සාර්ථකත්වයට ඇත් කරගන්න ලොකු දෙයක් වෙයි ඔය සත්බුදු පිරිත් සත්බුදු වන්දනාව ශ්‍රවණය කරන් සජ්ජායනය කරන තුලින්. YouTube එකේ තියෙනවා ආගලා කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒත් එක්කම මේවා ලකුවට හිතන දේවල් නෙමෙයි. ඔබගේ මේක කරන්න ඕනේ ඔබගේ මනසෙන් පිරිසුදු වෙලා. ඔබ ශරීරයෙන් පිරිසිදු වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මනස පිරිසිදු තියන්න අතනින් එහා දේවල් ඔය ලොකු ලොකු තේවාවල් ගැන ලොකුට හිතන්න එපා. මනස හරි තැන තියන් ඔය ඔය දේවල් කරන්න සාර්ථක වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ සෙනසුරු අපලට තියෙන හොඳම පිළියම සෙනසුරුමින් තියෙන බලපෑම් වලට ඔබ ධාර්මික වෙන්න. අර මුලින්ම කිව්වා වගේ ධාර්මික වෙනවා කියන්නේ මේ පන්සල් පල්ලි වල දෝත් මුදුන් දීගෙන ගිහිල්ලා ලෝකෙට පේන්නවත් සෙනසුරු රවට්ටන්නවත් කරන එක නෙමෙයි. ඔබ හිතින් ධාර්මික වෙන්න. ඔබේ ආගම දහම නරුව හැසිරෙන්න. අසන්න වෙනුවෙන් යමක් කරන්න ලෝකෙට පේන්න Facebook එකට දාන්න නෙමෙයි. ඔබ හිතින් සතුරු වෙන්න ඔබට යහපතක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා දෙන්නත් එපා. නෑ මේ දෙන දෙයින් ඒ දෙන කෙනාට යහපතක් වෙන්න ඕන් මොකක්ද ජීවිතේ ජය ගන්න බඩගින නිවෙන්න අධ්‍යාපන ලැබෙන ක්‍රමයක් හැදෙන්න කියලා ඒ සතුට හිතේට ගන්න. ඒ තුල ඔබට නොරදවාම ඒක ලැබෙවි. කිසි දෙයක් දෙන්න එපා යමක් බලාගෙන. එතකොට හිතවිදීම් වැඩි. කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවී දෙන්නකෝ. සාර්ථකත්වයේ බලන්න ඒක තියෙන වටිනාකම කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම අර කෑම වේල ඔබ දෙනවා නම් දෙන දේ ඔබට දැනෙන්න ඕන. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මාසෙට එක සැරයක් හෝ ඔබ निराහාර විඳලා එක වේලක් කන්න නැති කෙනෙක්ගේ බඩගිනි නිවන ඔබට දැනෙන්න ඕන. ඒ දැනෙද්දි තමන්න ඔබගේ අර කුසල් අර අකුසල් නිසා මේ සියලු දේවෙන් ඒවා නැති කරගන්න තියෙන හොඳම දේ ඔබ දැනෙන්න හොඳ බඩගින්න දරාගෙන තමයි වෙන කෙනෙක්ට බඩගිනි නිවන්න ඕනේ. ඒ වැදගත්. කරලා බලන්න ඔබටම දැනේවි මේ තියෙන පුදුමාකාර භාවය. එහෙමනම් මේ දේවල් විහිළු වගේ දෙනේ සමහරට ඔබට. හැබැයි කරලා බලන්න මේ තුල තියෙන විද්‍යාවක්. ඒ විද්‍යාව ඔබට තේරුම් යාවි. එහෙනම් ඔබට මේ කාලයත් මේ ඉදිරි මාස 6 ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ඉදිරි මාස 6 විතරක් නෙමෙයි කටකලක් නෙමෙයි මේ ඔබගේ ජීවිතේම සාර්ථකතෙන් සාර්ථකවපත් වේවා. මේ අමාරු කාල සීමාව තුළ මේ අමාරුකම් දරාගෙන යහපතක් ලෙස අනතුරක් නොවි බඩගින්නේ නොහිඳ ඉදිරියට යන ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කටකලක් නෙමෙයි ඔබට තෙරුවන් සරණයි.